برضه ورقه لما تقعد شو ليش سويت انجلي بس كان يركض عادي إشي ثاني غير رجلك صدرك هلا الغاز هلا مع الهواء بس شوي